Здравствуй, дорогой мой друг. И да. Я опять слова забыла. Итак, сегодня у нас будет с тобой обзор на донат. Знаю, да, это уже все снимали, но не я, поэтому сегодня будет обзор на донат. Да, это банальная такая тема. И да, следующее видео какой по какой-нибудь другой игре будет, а какая другая игра, ну, можете написать в комментариях, либо же я сама ее выберу. Ну и вот, извините, конечно, за картинку, что она такая темная маленькая, но ничего поделать не могу. Ну и все, на какой донат у нас сегодня с вами будет обзор. Эм, у нас будет обзор на донат Icon Elite и над над с фестивальными крыльями. Да. Ну и все, но перед этим не забудь подписаться, поставить лайк, <laughs> написать комментарий. А в комментариях тебе нужно написать, в какую игру мне поиграть следующую, потому что, ну, по Вакину уже как-то нет. Ну и все. Ну а мы начинаем. Итак, если у меня, конечно же, сохранилось, сохранилось все в скриншотах, это картинка этого доната, то где она где-нибудь тут будет. Ну и так, что входило-то в этот донат? Сейчас я вам и покажу, что туда и входило. Ну, конечно же, монтаж сделает свое дело, а так я просто буду стоять и рассказывать. Итак, туда входила только одна пара крыльев. Одни крылья на тетку, другие на мужика. Они будут, конечно же, где-то тут. Ну и потом костюмы на тетку и на мужика, естественно. Вот, но они тоже будут тут. Ну а вместе, получается, вот такие костюмы, они тоже будут, будут где-то тут. Итак, ну, мне кажется, что этот донат не очень хороший, потому что туда входит всего лишь 14 тысяч авакоинс, ну что ты как бы на 14 тысяч купишь. Ну там анимацию, там Пэткина еще можно купить, но ничего такого ты не купишь. Но 14 авакоинс хватает, чтобы что-то себе купить. Поэтому я думаю, что этот донат вообще заслуживает чтобы вы его купили. Но, естественно же, его сейчас уже нету. И да. Вот. И второй донат, так это фестивальные крылья. Итак, конечно же, туда входит все то же самое. По-моему, 18 тысяч эвакуинс. И туда еще входит крылья, сами вот эти крылья, и больше я не помню, что туда входит. По-моему, только крылья и все. Ну, все как-то так. Ну, все, ставим лайки, <laughs> подписываемся на канал. Но ну, это, конечно, видео будет, будет коротким. Ну, потому что длинные видео, мне кажется, никто не захочет смотреть. Это долго и скучно вообще. Ну и все. Всем пока-пока. So.